Hola. <laughs> Hola a todo el mundo, soy Isotta y mm, el objetivo de esta mini charla es em, mm, contaros mi experiencia con las automatizaciones de email en la tienda online y mm, ver un par de cosas que a mí me cambiaron completamente mi experiencia al momento de montar mi negocio. Me imagino que la mayoría de las personas aquí hayan tenido o tengan su propio negocio o tal vez hayan sido autónomos o autónomas y hayan vivido lo que quiere decir eh, empezar un emprendimiento completamente solas o solos y sin tener eh, la posibilidad de poder eh, contratar a profesionales para que le ayuden con todo lo que hay que hacer. Así que eh, mi consejo, si podéis hacerlo, contratad a profesionales, pero si no podéis porque estáis empezando, em, os voy a contar cómo las automatizaciones de email han literal cambiado mi vida. Eh, veremos brevemente eh, qué quiere decir factor, la importancia del factor tiempo para un emprendedor o un emprendedor, em, la necesidad de dedicar tiempo de calidad y cuidar los clientes. Em, y luego vamos a ver en el específico qué es un workflow, cómo funciona, eh, ¿Cuáles son entonces los, eh, los beneficios? No voy a entrar en el detalle de eh, qué tipo de plugins usar o estrategias de marketing, porque no hay profesionales aquí, <laughs> vais a poder encontrar profesionales aquí que os podrán explicar mejor esto. Entonces, eh, primero, <laughs> Factor tiempo. El gran problema de una persona que emprende es que es una persona sola y tiene que eh, ir a buscar a los clientes, pensar eh, a perfeccionar los productos que tiene y cómo vender, pensar a las cuentas, pensar a pues, eh, la renta y pensar a ideas nuevas de cómo promover el producto. No tenemos tiempo para <laughs> hacer todo, porque también se, ah, supone también que necesitamos tiempo para la vida y para dormir. Pero hay una cosa que no podemos evitar eh, un error que muchos hacemos es eh, dejar los clientes de un lado para meterle más tiempo eh, em, en, otros aspectos de nuestro negocio, pero no, no podemos caer en ese error, porque los clientes son literal nuestro pan. Pero tener una conversación con clientes, si tenemos una tienda física, un negocio físico, el cliente viene, hablamos, somos amables, le damos un trato personalizado. A la hora de tener una tienda online, no lo podemos hacer sí o sí tenemos que tener comunicaciones la mayoría de las veces por correo electrónico. Y es aquí que <laughs> las automatizaciones te salvan la vida. Mm, esto es em, una simple explicación de que es un workflow, o sea, un flujo, normalmente empieza por eh, un trigger, mm, quiere decir, lo que da inicio a todo, suele ser una acción que hace el cliente, y a la acción que hace el cliente, nosotros decidimos por dónde necesitamos que vaya entonces nuestra próxima interacción. Y cada vez puede haber como mínimo dos consecuencias. Dependiendo de cómo el cliente responda a nuestra interacción, pues tenemos una consecuencia u otra. Y ahí nosotros podemos decidir si llevar al cliente a una siguiente interacción y de ahí siempre en adelante, en adelante. Claramente en algún punto tendrá que <laughs> pararse este flujo y, ahí dependerá un poco de las necesidades de cada, negocio, pero somos nosotros que tenemos que estar continuamente em, incluyendo al cliente en esta conversación y guiarlo. Y mm, esa es una idea general. Ahora vamos a ver cómo funciona al momento de crear este workflow. Eh, es el ejemplo con la plataforma que yo usaba, pueden cambiar, claramente que la plataforma es diferente, pero el sentido es el mismo. Entonces, eh, hay que empezar con el trigger. Entonces nosotros decidimos que es la acción del cliente que va a desencadenar toda esta serie de consecuencias. Eh, dependiendo del tipo de tienda, como veis aquí, en este caso, esto era hecho eh, hecho aposta para un e-commerce entonces podemos elegir si el cliente eh, abandona al checkout, si el cliente compra cualquier producto que tengamos en nuestra tienda, si compra un producto específico o si compra de una categoría. Eh, una vez que hayamos elegido el que compra, tenemos que decidir qué pasa después. Entonces, en este ejemplo, ok, compramos un eh, producto cualquiera, y necesitamos añadir nosotros un step. Los más comunes son que haya el envío de un email, que decidamos poner un retraso, o sea, que en el momento que el cliente compra, en lugar de mandarle automáticamente un email, que ya va, mm, tener en cuenta que ya va a recibir el email de confirmación, posiblemente, dependiendo del tipo de, mm, producto, dos correos, entonces tal vez no lo quiero agobiar, no le quiero mandar el siguiente correo personalizado y en el mismo momento. Quiero que pase un tiempito. Entonces, en este caso sería aquí que se pone el delay. Luego podemos añadir condiciones, que veremos eh, en, pocos minutos de qué se trata, y luego acción. En este ejemplo vamos a poner el, eh, delay, el retraso, y podéis elegir si son días, si son horas, o mandarlo en una fecha específica. En mi caso, eh, yo vendía, clases de cocinas online, entonces necesitaba eh, mantener una conversación con mis clientes para luego entender más sobre sus preferencias, si tenían, por ejemplo, em, si tenían intolerancias o alergias, entonces necesitaba tener una conversación y... Em, pero no quería agobiarlos en el momento en que recibían ya la factura y todo. Entonces yo ponía un, eh, un retraso y luego le mandaba un mail. Entonces, después de haber puesto el retraso, se añadía un correo y tenéis la posibilidad de redactar el correo y personalizarlo. Esto os evita tener cada vez que un cliente compra algo y necesitáis <laughs> una conversación, poneros ahí y mandar un, eh, un mail al cliente porque tal vez al comienzo tenéis dos clientes a la semana, eh, <laughs> espero que luego en muy poco tiempo tengáis tantos clientes que no podéis permitiros sentaros cada vez eh, y mandarles correos, pero tenéis la posibilidad de personalizarlos y hacer que estos emails se envíen de manera automática. normalmente, al enviar un email al cliente, es aquí que entra en juego lo que llamábamos eh, condición, que vimos antes. O sea, Mm, necesitamos que el cliente haga algo. Entonces, eh, para poner unas condiciones, vamos a decidir reglas. Un ejemplo, mm, eh, sencillo de, uno de los tipos de, condiciones que tenía yo. Yo necesitaba que el cliente me abriese un enlace para rellenarme un formulario. Entonces, mi condición aquí ponía, si el cliente no abre el mail o si el cliente no me hace clic en ese enlace, entonces sería esto. Ah, pues entonces le mando otro recordatorio. Si en cambio no, se cumplen, eh, no se cumplen estas condiciones, quiere decir que entonces me ha leído y ha hecho lo que yo necesitaba que hiciese, pues entonces luego el resultado, eh, la consecuencia sería otra, porque claramente ya no necesita recibir una, eh, un recordatorio de mi parte. Ese es el caso real de una que tenía, eh, montada justamente para las clases de cocina que ofrecía. El cliente compraba un producto específico, empezaba a recibir los primeros, los automáticos de confirmación en el momento de la compra. Después de media horita yo le mandaba un correo que necesitaba la <laughs> atención del cliente y justamente aquí, en, estas líneas rojitas, eran enlaces que yo necesitaba que el cliente entrase para o controlar información o devolverme una respuesta de algún tipo, como por ejemplo rellenar un formulario. Yo me esperaba luego tres días y si el cliente no había abierto el mail, no había, eh, no había hecho clic en un enlace específico que era el que me interesaba, pues entonces podían pasar dos cosas. En un caso, le mandava un recordatorio diciéndole, oye, te has olvidado algo. E Entonces le iba a pedir che hiciese lo che necessitava y en caso contrario, pues nada, como lo archivaba en un grupo, así ya no iba a, a recibir más correos de mi parte. Eso es un modelo bastante simple y me servía a mí <laughs> por lo que tenía que hacer. No para estrategias y casos más completos, eh, mejor <laughs> hablar con, eh, eh, con personas profesionales de estrategias de marketing, pero esta es la estructura, lo que está detrás a lo que luego el tipo de conversación que podéis tener con vuestros clientes. ¿Y los beneficios cuáles son? que nosotros mantenemos el contacto con el cliente. El cliente se siente cuidado porque podemos personalizar cuanto queramos nuestros, eh, nuestros correos. Estamos ahorrando una infinidad de tiempo y de, y de, dinero, porque para nosotros, eh, si estamos una persona sola haciendo el trabajo de llevar toda una, em, toda una empresa, todo un negocio adelante, cada minuto que pasemos ocupándonos de mandar mensajes o de hablar con el cliente quiere decir que no estamos pudiendo desarrollar el producto, no estamos pudiendo integrar con nuevas propuestas y pues entonces eso a mí me, <laughs> facilitó la vida, me permitió dormir y mis clientes eh, siempre estaban cuidados. Ah, yo he ido muy rápido, <laughs> lo siento mucho, <laughs> pensaba, que, pensaba que iba corta. Eh, pues yo me llamo Isotta. Em, Estoy patrocinada para apoyar a la comunidad de WordPress toda la semana, así que si queréis ponerse en contacto conmigo, ahí son eh, mis eh, contactos de social y de email, y si queréis hablar de comunidad, aquí me encontráis. <laughs> Mil gracias.